יא גייז! רגע. יא גייז! היום אנחנו הולכים לעשות משימות של האוריאופון. בואו נתחיל. אני זו אינה בואו נעשה שוב. למה? למה? למה עשיתם לי את זה אוריאופון? בדיוק כשרציתי לצלם סרטון. איזה עולם! אני הולך לשפוט על זה. זה היה רק חלום. רגע, איפה?